si euh, l'action publique intègre la notion de création de, normes, euh, il y a un rôle de plus en plus important, un rôle grandissant, dans la mesure où aussi euh, les pouvoirs publics se sont délestés de leur fonction initiale qui était la création de la norme, sur cette façon de co-construire, de co-réguler sur différents acteurs, et notamment les acteurs de la société civile en l'occurrence, et c'est vrai que euh, de plus en plus, on demande à la société civile de donner son point de vue, parce qu'il y a une, expertise qui existe dans la société civile, euh, et que ça, pose un problème en fait de positionnement, je pense, de la société civile, dans la mesure où jusqu'à présent, elle était plutôt dans un rôle de contre-pouvoir, d'opposition, euh, mais que si elle continue à garder uniquement ce rôle, elle va être exclue euh, de la construction de la norme, puisque c'est la façon dont justement les pouvoirs publics veulent aujourd'hui créer la norme, et que les entreprises et euh, tous les acteurs économiques aujourd'hui euh, participent à cette création de normes. Donc ça force en fait la société civile à participer à cette construction, et je pense que le risque c'est que la société civile lisse son message et la façon dont elle présente ses objectifs, hein pour pouvoir justement arriver à ce fameux consensus que euh, les pouvoirs publics souhaitent et que euh, les entreprises souhaitent. Je pense que depuis le début, ce que veulent les associations de la société civile, c'est dire il peut y avoir en effet du consensus, mais il y a aussi du dissensus, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, il faut le faire savoir. Et euh, les représentants des organisations patronales s'opposent à ce fonctionnement, voire même les acteurs justement de, du pôle institution publique, euh, ils ne veulent pas entendre parler de dissensus. Et je pense que justement la, fonction première euh, du pouvoir public, c'est de trancher un moment entre des intérêts qui peuvent s'opposer. On n'a pas tous des intérêts euh, communs. Et c'est cette fonction-là qui, est mise à mal dans cette co-construction, cette co-régulation. et je pense que la RSE, de plus en plus, va vers, enfin, tend vers ce, sujet de consensus, de lissage des messages, euh, qui fait qu'on en oublie la fonction première du droit et de la loi, qui est à un moment de trancher des euh, intérêts qui sont divergents. L'intérêt euh, y voient les, acteurs de la société civile justement de, se prononcer sur ce sujet, c'est que le pouvoir public prenne ses responsabilités, euh, j'ai un peu peur qu'on ait euh, déjà perdu cette bataille-là, euh, au niveau international comme en France, mais je pense que jusqu'à enfin, aujourd'hui, c'est encore la volonté des acteurs de la société civile, c'est de remettre l'État et le pouvoir public à sa place euh, et qui prennent des décisions, et il a des décisions des fois difficiles à prendre, qui opposent les intérêts économiques et le fait de vouloir concilier la cohésion sociale, hein, qui euh, des fois peut aller euh, à l'encontre des intérêts économiques. Oui, bah, je pense que quand en fait, les sociétés civiles françaises ou en tout cas européennes euh, s'intéresse à ce qui se passe dans les pays du Sud, et notamment euh, à travers la société civile du Sud, il y a, plusieurs angles. Il y a l'angle euh, plus institutionnel, c'est-à-dire pallier la défaillance de formation qui, est, qui résulte du manque de volonté politique dans ces pays, en fait, de structurer un peu la société civile locale. Et en effet, ces pays-là, je pense, pensent essentiellement à développer leur commerce, hein, et donc on euh, ont structuré une économie euh, de marché, des entreprises euh, qui ont un pouvoir de lobby et qui sont formées. Et en revanche, il n'y a pas de contre-pouvoir et la société civile locale, souvent, ne connaît pas ses droits, est assez mal formée, ne sait pas vers quelle instance se tourner. Et donc, c'est vrai que quand on intervient sur place, c'est essentiellement, sous cet angle-là, pouvoir rééquilibrer le pouvoir d'une société civile qui serait face à une multinationale un peu démunie sur la connaissance de ses droits. Euh, il y a aussi, je pense, un, autre angle qui est, euh, très souvent ce sont des multinationales européennes, puisqu'on se passe dans le cadre européen, euh, qui agissent dans ces pays-là, et donc c'est de pouvoir attraire justement cette multinationale qui agit dans ce pays-là devant les juridictions du pays où elle a son siège. Et donc d'offrir un mécanisme de réparation et d'accès à la justice aux communautés impactées, donc aux sociétés civiles locales, dans les pays où les décisions euh, de, des maisons mères ont été prises. Je pense que sur ces deux angles-là, c'est un rôle et une responsabilité qu'ont euh, les organisations de la société civile des, des pays du Nord.